Уважаемые зрители и слушатели, здравствуйте. В связи с тем, что в России, скорее всего, заблокируют YouTube, я принимаю решение оставить свой канал на YouTube до разблокировки. Но я не планирую оставлять свое хобби. Сервер, где я продолжу показывать свои работы, остается либо в Дискорде, либо переносится в ВК или Telegram. Ссылки я оставлю в описании. Это зависит от того, будет ли заблокирован Discord или нет. Блокировка YouTube на территории России, возможно, последует за собой черед блокировок иностранных ресурсов или даже изоляцию русскоязычного сегмента интернета от мирового. Это означает, что я не буду способен контактировать с англоязычной аудиторией, но с русскоязычной я еще буду способен. На ютубе примерно за три года я набрал 425 подписчиков и 50 тысяч просмотров. В то же время на том же ютубе существуют каналы, набравшие более тысячи подписчиков за более короткий промежуток времени. Причем в схожей тематике с моей, например, Тохо кавер на PC98. Так что оставление канала имеет какой-то смысл. Тем более, в последнее время видео, набравшие более 2000 просмотров, можно лишь пересчитать по пальцам. И там нет ни одного нового кавера. Они не набрали даже 1000 просмотров. Тогда что? Я зря-то все делаю, когда у меня еще учеба в универе. Надеюсь, это всего лишь такие алгоритмы Ютуба. Или я не знаю, что там. Но все же, было приятно с вами побывать.